Так я вирощую, вирощую водорості, гоніум, планктон дуже цінний. І хочу показати, як вони відновлюються. Е, не в штучних умовах, а в природних. Е, значить, Якщо ми вирощуємо в біокультиваторах, то водорості постійно оновлюються, коли відбирається культура і дається живлення, і вони не входять в стадію. Е, природнього відновлення. От ви спостерігаєте зараз но, нова культура, яка наросла буквально за один, за полт... Ну, за двоє суток зверху. Такий от, е, І цей шар буде набагато плотніший. Значить, Що відбувається? Водорослі е, в сприятливих умовах літом випали в осад, забродили, тобто таке враження, що вони пропали, забродили, відбувалася ферментація і на тих е, поживних речовинах, які вони накопили, відбувається нарощування нової культури. От як ви бачите, і вона дуже такий бурний рост, і його дуже бурхливий. Таку штучно викликати ніяким живленням неможливо. Я покажу, наскільки він ще буде щільний, я вже показував. Тобто це буде продовжитися далі. Саме на скажімо, на том, на поживних речовинах, не, не тих, що я давав, а саме на ферментації того, що випало. Тобто ті е, старі клітини пропадають, а нові нарощують. Як ви бачите, там внизу темна водичка, тобто якби воно бродить. Там відбувається бродіння, запах бродіння є все. Так же само е, відбувається в природі. Ми бачимо бурхливий рост водорості, тому що вони переходять через ці цикли. Я не обов'язково навіть їм давати нове живлення, навіть краще, щоб його не було, а була можливість отак от спокійно, де нема зміни води, ну, рух води. І вони тоді видають отаку бурхливу, бурхливий рост. Те, що вони накопичили на протязі цілого року, вони зараз віддадуть новій культурі новим клітином. Дуже цікавий. Я е, підозрював це в минулому році, а тепер я просто побачив, що це дійсно так. І ось в мене ще одна культура. Як бачите, вона темна. Таке ж саме відбувається там внизу водоросли выпало в нас. Сейчас вони будуть більш зелені. Тобто можна сказати, що вони типу пропали, все, склеїлись і випали. Ось. Але буде, надалі буде бурхливий рост, я це знаю. Тому якби чекаю цього. І в цей час навіть не треба не міняти воду не не поновлювати живлення, а чекати просто тут цикл, щоб він відбувся. Ці вступили в цей е, період е, регенерації раніше, ті пізніше. Е, значить, продуктивність їх дуже висока. Е, я частину того тих водоростей, що випали. Я їх просто слив, <laughs> бо там е, товстий шар такий був. Я побоявся, щоб вони не бродіння було не зашкодило. так відбувається в природі. Е, не обов'язково, щоб йшло е, живлення нове. Саме таке відбувається, коли його немає.